kwamba umekutana na mtu mimi karimu na umuhunu, una bahati kubwa sana yani mm. ya kukutana na mtu kama mimi hakuna yani hapa nikisikika tu Dar es Salaam nzima watu watakuja kwa wewe mimi nataka kusaidini bure nataka nikukuonyeshe kwamba umefungwa kwa moto na moshi kitendo alichokifanya akachukua mkono akanionyesha mkono kabisa mweupe hauna kitu chochote akanionyesha mkono wangu umeona huu eh nimeuona una nini hamna kitu nikaona haya sasa funua shati na nilipofunua akaanza kuchukua vidole vyake akaanza kunisugua kwenye tumbo langu. Mm. Pindipo alipokuwa anasugua mm. ndo moshi unaanza kutoka kama unavyoona unatoka kwenye kuni au mvuta sigara. Kwenda mbele kidogo, nikamwambia subiri, subiri, nimeona kitu mnageuka nyuma na wakuta watoto wa simba wawili wazuri, yaani hakuna mnyama mzuri mzuri mzuri kama mtoto wa simba akiwa mdogo eh? Wale wanyama wakanivutia vibaya sana, nikasema hawa paka mimi siwaachi, nawachukua <laughs> Ulijua paka? Nikajua hawa ni paka eh. Tena hawa paka wa Msumbiji, mimi siwaachi hawa, nawachukua ah. Wakati nalala hivi ah, moyo ukanipiga pa, nikasema je, hii gari ikinipita nikikosa itakuwaje hapa msituni na jioni hii hapa na wanyama washakuwa kale? Hapana. Mimi nikainuka pale pale, nikapata akili, nikarudi tena kurudi. Akanipigia taa mara mbili, lakini alipofika pale akasimamisha gari, nikakimbilia na kapanda. Napanda nakutana na maaskari wawili wamekaa, hii nikasema mama yangu. Habari. Mimi eh, salama tu. Habari. Salama. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Omari Juma Ali. Yes, karibu katika studio zetu za Tiki TV. Nashukuru, asante. Kwa wanaokutazama sasa hivi. Ndio. Tuweze kuifahamu historia ya maisha yako. Omari Juma Ali amezaliwa wapi? Mwaka gani? Katika familia ya watoto wangapi? Mimi nimezaliwa Zanzibar mm. mwaka niliozaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba mm. na katika familia ya, ya, ya upande wa mama tuko watu watano, tumezaliwa watano, na upande wa baba tuko karibu kumi na saba mm. Eh, kwa mama na kwa mama niko kwa, kwa, kwa upande wa mama tuko wawili na kwa upande wa baba ni wa kwanza mm. kwa mama ni, ni mtoto wa pili kuzaliwa, kwa upande wa baba ni mtoto wa kwanza kuzaliwa. Mazingira wakati niliozaliwa, kwamba baba na mama, anapata akili yangu kwamba wameshaanza kutengana, napata akili yangu. Nilimuona baba yupo, lakini wamesha wameshatengana kidogo, kutokana na hali ya kimaisha. Baba alikuwa ni mfanyakazi wa serikali, kwamba alikuwa ni mwanajeshi, alikuwa sio mkazi sana pale, mara nyingi anashinda ndani ya kambi za kijeshi, kwa maana alikuwa hayupo Zanzibar, mm. ametolewa nje ya Zanzibar. Kwa maana mimi nimelelewa na mama zaidi kuliko baba, kwa sababu baba alikuwa ni mfanyakazi wa kijeshi, kwa maana alikuwa anashinda sana kazini, na alikuwa akija mara moja moja, kati ya mwaka mmoja naweza akaja mara moja chwa na kuondoka. Kwa maana sikufaidi sikufaidi naniu ya baba malezi, malazi malezi ya baba ni safari yako kielimu? Ndio. Mm. Safari yangu mimi kielimu kwa ukweli mimi sikusoma. Mm. Mimi sikusoma na nilisto niliwahi kupelekwa shule darasa la kwanza na kufikia darasa la pili sikuweza kuendelea na shule nika nikakimbia shuleni. Mm. Ukimbiaji huo kutokana na mambo ma, matatu yalichangia mm. kwamba moja la kwanza kidogo hali ya kipesa ilikuwa nyumbani hakuna. Cha pili, cha pili ilikuwa hata mimi mwenyewe ilikuwa ni mtoto kwamba sijapata akili kwamba yote nilikuwa napa, nafanya michezo, na cha tatu kwamba nilikuwa nina malezi ya mtu mmoja, ilikuwa inashindikana mimi kunijua kwamba nina ninakwenda shule au siendi shule. Kwa sababu ni utoto wangu mimi nilikuwa nafanya ujanja wowote kwamba nisijulikani kwamba mimi siendi shule. Kumbe hauendi. Eh, siendi shule kabisa. Lakini nyumbani unatoka. Na nyumbani natoka na nakwenda shule kwamba naaga na kwenda shule na nilikuwa napewa senti ya kwenda shule lakini kwamba mimi nikifika kule sifiki shule. Unafika wapi? Nafika kwa marafiki zangu na tunaandaa kwenda ku, kutafuta matunda. Tunakwenda mwituni huko. Mm. Tunaenda kutafuta matunda ili tuje kuweza kuwauzia watoto na kupata kipato kidogo sana cha hali ile ya utoto mm. visenti vya hali ya utoto kuvipata, kwamba bwana, hichi nikipata natumia, hichi nikifanya nafanya hivi mm. kwamba ilikuwa michezo yangu, kwamba ndo nilikuwa nafanya hivyo, kwamba kuhusiana na mambo ya shule. Ulipogundulika hauendi shule nini kilifuata? Nilipogundulika siendi shule, nilipewa adhabu nyingi sana mm. lakini zile adhabu hazikufua dafu Mm. Niliendelea na mambo yale yale kuto kwenda shule kutokana na starehe za kupata vile visenti zilikuwa tayari zisha zisha nitamkia kuvipata vile senti kwamba ikawa kwamba mimi shule basi kabisa shule nikakataa kabisa safari yako kimaisha baada ya kuacha shule ukiwa na umri mdogo, darasa la pili, sijui ni miaka mingapi darasa la pili la zamani mm. ila sidhani kama inafika hata miaka kumi. Miaka kumi ilikuwa haijafika, lakini inakaribia mm. miaka kumi haijafika, nafikiri ilikuwa kwenye miaka minane mm. miaka minane ndo nilikuweko darasa la pili. Maisha yako yakaendeleaje baada ya kuacha shule? Maisha yangu yaliendelea pale nyumbani, nikawa nafanya kazi ndogo ndogo. Mama yangu kama ni, ni mfanyakazi wa mahoteli ya kitalii akitoka asubuhi anarudi usiku saa sita. Mm. Kwa me mambo ya kunifuatilia kwamba kuhusu shule nini, ilikuwa muda ni mchache sana. kwa maana hapa tunazungumza tayari umeshaacha shule. Hmm. Maisha yaliendeleaje? Ulikuwa unajishughulisha na vitu gani? Ah, nilipoacha shule nilikuwa najishughulisha na vitu mbalimbali, kwamba nilikuwa kwa fundi, najifundisha ufundi wa basi kwa sababu kule Zanzibar kulikuwa mwaka tisini na tano mpaka elfu mbili kulikuwa kumejaa mabaskeli mengi sana. Kwa maana ufundi niliokuwa nao kwamba nilikuwa najifundisha kutengeneza hizi baskeli mm. na mambo mengine madogo madogo zaidi nilikuwa nayafanya, mara kwenda baharini kwenda kutafuta vinyamanyama vinani mchaza nini na kuuza na kupati, kujipatia kipato mm. Niliishi Zanzibar kwa muda toka nilivyoacha shule, nilikaa kwa muda mpaka nikafika miaka kumi na sita. Nilikaa pale kwa muda wa miaka kumi na sita toka na miaka minane niliishi shiraha, shida, matatizo ya nyumbani, kupigwa, kupata matatizo kila sehemu. Nilikaa pale baada ya miaka kumi na sita ndipo hapo nikaanza safari ya kimaisha ya kuondoka kumwaza, kwa sababu babangu alikuwa ni mwanajeshi na alikuwa akiondoka mwana akiondoka nyumbani kwamba haonekani tena zaidi ya miezi mitatu minne, na akija miezi mitatu minne, akija anakuja nyumbani siku moja, siku ya pili hakai, haonekani tena. Kwa maana ilikuwa kwamba mimi nina hamu ya kukaa na baba, hmm. na hamu ya kukaa na baba na hamu ya kukaa na baba na baba hayupo, lakini mwaka nafikiri ilikuwa themanini na tano mm. baba yangu aliachana na kazi ya kijeshi ile mm. akawa ni mfanya biashara mm. mfanya biashara. Baada ya kuwa mfanya biashara, nikimuuliza mama yangu, bwana baba vipi? Ah, baba yako keshaacha kazi na kesha anza mambo ya biashara, yuko Dar es Salaam yuko Dar es Salaam. Sawa mama, mimi nataka kwenda Dar es Salaam kwa baba. Nilikataziwa kwamba nisiende kutokana mama yangu alikuwa ananipenda na alikuwa anaona Dar es Salaam ni sehemu yenye msongamano wa watu na yenye matukio tofauti tofauti kutokana na udogo wangu au na akili yangu iliyokuwa nayo sitoweza kumiliki vishindo vya Dar es Salaam. Kwa maana akaniambia, bwana mwanangu, usiende Dar es Salaam, kaa hapa hapa, lakini nilishindwa nilishindwa na nikambembeleza mama. Kuna siku moja mama akanipa ruksa ya kuondoka Zanzibar kwenda kwa babangu Dar es Salaam. Wakati huo nina umri wa miaka nafikiri kumi na sita na umri wa miaka kumi na sita. Nilipokwenda Dar es Salaam bana, nikamtafuta mzazi, nikaambiwa mtano kani, na nilipokwenda nika kweli nikamkuta na nikakaribishwa ndani. Wakati unamkuta moment ilikuwaje? Alikuwa anajua unakuja? Mapokezi yalikuwaje pale? Ndiyo, sawa sawa. Mm. Nilipofika pale hakujua kama mimi nakuja. Mm. Hakujua kama mimi nakuja. Mm na nilipofika pale mapokezi hayakuwa mazuri mm. mapokezi hayakuwa mazuri mm. kwa sababu mimi nilipofika pale nikagonga geti. Baada ya kugonga geti, nikakuta kwamba nikaitikiwa, lakini yule alionitikia akaja pale mlangoni kuja kufungua, akawa ni yule yule babangu. Mm. Nikampa shikamoo yangu, lakini pale nilipompa shikamoo yangu kwamba alikaa kama dakika mbili hivi amenasa, hajazungumza lolote lile, na mimi nimekaa kwenye geti tunatazamana. Baada zile dakika tano kupita, akaniruhusu karibu. Nikaingia ndani na kikoba changu nikakiweka ndani, haya karibu, nikakaribishwa vizuri. Mm. Wazee wakaingia ndani, kwa sababu ni mimi ni mgeni, nikaendelea kukaa pale na tusubiri kwamba nije nije ku, kuulizwa habari za huko unakotoka nini, lakini kutokana na nilipofika pale, babangu alikuwa na mke mwingine mm. alikuwa na mke mwingine kwamba we, watu wengi wanasema ni mama wa kambo nilimkuta. Ndiyo. Baada ya kumkuta mama wa kambo pale, akaeleweshwa kwamba bwana, huyu ni mwanangu na huyu ni kaka yake na kaka yake huyu mwanangu wa kike ndo kaka yake ndo mtoto wa kwanza mm. Yule mama kwa ukweli kumwangalia usoni na roho yake alichukia sana hilo jambo, kuambiwa huyu ni mwanangu. Alikuwa hana taarifa za kuwepo kwa mtoto mwingine. Alikuwa hana taarifa za kuwepo kwa mtoto mwingine yoyote yule. Aha. Hapo nilipokaribishwa kwamba mama yule pakapikwa chai tukanywa, tulivyokunywa haya karibu nikaanza mzee yule babangu, yani babangu akanita, tukakaa ehe, karibu umekuja kunaniwa. Nikamwambia mimi mpaka sasa hivi nimetoka nyumbani, hali ngumu na maisha magumu, nimekuja ku, ku, kutafuta kazi niweze kujikimu kimaisha. Mm. Basi akanambia karibu, no, kutokana na baba alikuwa kwamba sio, hakunionyesha mambo mabaya. Nikakaa pale nikaambiwa karibu, na baada ya kukaribishwa, nilipomaliza kuoga kufanya nini, nikaamua kutoka nje na nikapelekwa. Babangu alikuwa amenifanya biashara na wakanipeleka dukani anakufanya biashara, nikaekwa pale, nikawa kwamba kila asubuhi ninapoamka na kwenda zangu dukani, kwamba ni mgeni, sijalijua jiji mm. Nimekaa pale kwa muda takriban miaka miwili hivi mm. Baada ya kukaa kwa muda takriban miaka miwili nili, nikaanza kufanya biashara ndogo ndogo kwamba nilikuwa nakwenda kipindi hicho nakwenda feri nakwenda Kunduchi. Kipindi hicho ndo kwanza wale wanaoitwa pweza mm. samaki wanaitwa pweza wenye mikia wale mm. wale ndo kipindi hicho Dar es Salaam, kipindi hicho ndo wanaanza kuingia. Mimi ndo nilikuwa ninakwenda nani, ninajishughulisha na biashara ile ya pweza ya kuuza barabarani. Uh -huh. Nilikuwa nauza pweza nakata vipande, najiuzia pweza, siku zinakwenda, maisha yanasogea. Baada ya kuuza pweza, kuona mafanikio ni madogo sana, nikaingia biashara nyingine ya kuuza chostiki, wana wenyewe wanasema ni rambaramba, zile askrimu zenye kijiti zile mm. Niliuza rambaramba si chini ya miezi sita. Mm. Kuna siku moja nimeuza rambaramba nikakutana na mtihani mm. wa matapeli wenyewe wanasema mm nimekwenda zangu feri mm. natembeza rambaramba zile, nikakutana na vijana wawili wakajaribu kuniulizia, bwana, sehemu fulani unaijua? Naijua. Kuna mama fulani unamjua? Najua. Hapo hao ni watu, kipindi hicho mi simjui tapeli ni mtu aina gani na tapeli ni kitu gani, sijui kama nataka kuibiwa. mm. Nilipofika pale bwana, eh, subiri kidogo tukuulize. Ah, haya, asante, kwa sababu sisi watu wa Zanzibar tunavotoka kule tunakuwa tuna moyo wa kumsaidia mtu mm. popote pale anapokuwa na shida mm. na mimi nilivyoona na nauliziwa shida nikaona hapana budi nisaidie mm kwamba nikasimama bwana, ehe, mlikuwa mnasemaje? Ah bwana, sisi tulikuwa tunaulizia sehemu ya sehemu fulani, nafikiri kwa Bibi Titi, siji sehemu fulani ile sehemu. Kipindi kile mimi nilikuwa naijua, nikamwambia mimi hiyo sehemu naijua. Kikubwa akaniahidi bwana, ukinipeleka kule nitakupa kiasi cha ujira wa shilingi elfu tano kipindi ananambia ananipa ujira wa shilingi elfu tano mimi nauza chostiki siku nzima na utafuta ujira wa shilingi elfu mbili kwamba nikirudi nipate shilingi elfu mbili Mm. Nimeahidiwa shilingi elfu tano kwa kumpeleka mtu akule anakotaka. Nikaona hii ndo kazi kwanza, niachane na biashara zangu. Mm. na biashara zangu, tukaanza kuongozana, tunakwenda sehemu ya tukue kule anakompeleka lakini katika kwenda sielewi kwamba wale ni watu ni wabaya na sikujua kwamba wana nia gani. Tukawa tunakwenda, baada ya kufika mbele wakajielezea matukio yao kwamba wao ni watu wa aina fulani, yani ni waganga wa kienyeji mm. waganga wa kienyeji. Hmm. Kwa maana wale waganga wa kienyeji walipokuwa wanaelezea matukio yao, wakati wanaelezea matukio yale, mimi nayasikia kwamba wana wanakagua nyota, wanamwangalia mtu mwenye matatizo na wanamtatulia Mm. na wana wanatatua matatizo mbalimbali mbali tu mm. lakini katika yale, yale matatizo waliokuwa wanaendelea kuyaeleza mm. hata mimi yalikuwa yananigusa ambaye kwamba kuna kuna matumizi ya kifedha ninapopata mm. kiasi changu cha pesa nikiwa na malengo ya kununua hata redio mm. kwamba yale matumizi kwamba hayafikii lengo mm. ile pesa inatumika bila malengo niliyopanga. mm -hmm. Nikaona ha, kweli huyu ni mganga wa kweli. mm. Tukenda zetu, nafikiri tulikuwa tunaelekea upande wa feri. mm. Tumekaribia kufika Ikulu feri kule upande wa nyuma nyuma, huku kuna Salenda, huku kuna bahari huku. mm. Ukielekea ukipita nyuma nyuma, unaelekea feri, kuna Ikulu nafikiri. mm. Tunakaribia kufika Ikulu, inabidi tusimame. Wale watu walikuwa ni watu wawili. Mmoja alikuwa ni mganga kutoka Tanga, mmoja ni mwenyeji wa pale pale da, da kwamba na yeye alikuwa kwamba ni mpelekaji kama mimi mm. Mpelekaji vipi? Yaani hiyo sehemu anoitaka yule mganga mm. kwamba alikuwa ni yani kaanza kumuuliza huyo wa kwanza, ka, kaanza kumuuliza huyo wa kwanza -huh. Wakaungana wakaniuliza na mimi kwa maana tukawa watu watatu mm mganga na yule jamaa na mimi mm. tukawa tunakwenda tunakwenda bwana kujielezea shida zake na matukio yake kwamba amekuja pale anamtafuta huyo mama kwa nia gani, na akatuelezea kwamba namtafuta huyo mama, niliwahi kumtibu mwanawe, niliwahi kumtibu mwanawe alikuwa ni mlemavu mm. alikuwa mlemavu wa miguu, na baada ya kumtibu yule mtoto akatembea. Baada ya kutembea yule mama akamtunuku zawadi ya gari kwa mm. maana yule mganga alipokuja mjini Dar es Salaam mm. kwamba anamtafuta yule mama ili akapewe zawadi ya gari, na ile ile eneo lile alolitaja alikuwa analiulizia, mimi nilikuwa nalifahamu mm. na kwa sababu alikuwa ameniahidi ame, ame ujira wa shilingi 5000 tano atatoa, nikaona hapa hapana budi nikumsaidia na kuupata ule ujira wa shilingi 5000 tano. Hati, hatima yake kilichotokea tumekwenda tukakaa sehemu tukaenda chini tuka kwamba yule mganga kwanza kabla yoyote kwenda kwa huyo mnaniwa akasema kwamba anataka kututusaidia matatizo yetu mm. baina ya yule mwenzangu na, na mimi mm. wa kwanza akaambiwa alete mkono mwenzangu na akaleta mkono baada ya kuleta mkono akatatuliwa matatizo yako bwana wewe una tatizo hili na hili na hili na hili na hili Mm. Baada ya kusikia hivyo, yule jamaa alishika kichwa na baada ya kujishika kichwa akanigeukia mimi akanambia, bwana huyu anayoyasema yote ni sawa, ndiyo yalonikuta eh, huyu ni mganga kweli, na mimi nikaamini. Mm. Basi ilikuwa baada ya kutajiwa matatizo yake yale, akamwambia atamsaidia. Ikawa zamu yangu kunigeukia zamu yangu mimi kunigeukia kwamba aniweze ah, kunisaidia matatizo yangu, anitatulie nyota zangu, aangalie nyota yangu na kunitatulia. Na kweli akanambia, kijana, naomba mkono wako, na mimi nikapeleka mkono wangu. Baada ya kupeleka mkono wangu, akanambia, bwana, wewe bwana, una matatizo sana, umerogwa mm. na urogaji huu na urogaji huu umerogwa na familia yako Mm. na hiyo familia pale nyumbani kwenu mm. kuna mama mweupe mweupe huyo mama kila unapopita anakuwa anakuangalia sana mm. kutokana na mimi nilikuwa umri bado kidogo akili haijatengamaa nikajiuliza huyu mama ni mama gani mweupe aloniroga mimi na kuna nini, lakini akanitolea ufafanuzi. Kuna mama mweupe kila siku ukipita pale kwenu anakuwa anakuangalia. Kawaida sisi binadamu tukitoka, kama kuna jirani yako lazima muangaliane. mm. <laughs> lazima mwangaliane. Ndio. Sasa mimi alivyoniambia vile kwamba anakuangalia, nikajenga picha, mbona yule jirani nikitoka pale salamu nyingi na ananiangalia, nikajua kwamba ile story alonipa kwamba na matatizo na nimerogwa, nikajua moja kwa moja yule mama ndiye anoniroga nikaamini kwamba yule mganga ni wa kweli. Mm -hmm. Eh, hatimaye yake pale mganga akasema kwamba lazima kwamba kabla ya mambo yote inabidi niwasaidie na msije kusema msije mm. kusema kwa mtu yoyote, kwa sababu mimi ni mganga mkubwa sana ndani ya jiji hili. Ninamtibu rais, ninamtibu nani, kwa maana hapa nikijulikana nimekuja Dar es Salaam watu watakuwa hivi watanifuata hivi. Kwa maana hapa tunafanya mambo kimya kimya, tena sitaki watu wajue. Mm. Sawa, tukenda sehemu tukakaa tukaangaliwa nyota zetu. Baada ya kuangaliwa nyota zetu, hapo kilichotokea sasa, mm. yule mwenzangu, yani ni mwenziwe, lakini akawa mwenzangu, yeye kamkataa, kaniunganishia naye mimi, ikawa mwenzangu mm. aka akamtuma akamwambia, bwana kijana, mimi naomba nikusaidie mm. naomba nikusaidie matatizo yako yaishe. Chukua jiwe hili hapa, chukua hili jiwe, nenda. Umeona hii njia, nenda hadi mwisho kule, utakuta njia panda. Ukifika njia panda hili, hilo jiwe lirembee alafu unapokwenda usigeuke nyuma, na ukifika kule uki, ukirusha tu lile jiwe kwamba Ukishalirusha ukiangalia chini, kitu utachokikuta chini, usiongee na mtu yoyote, njoo nacho moja kwa moja hapa. Mm. Mganga yule mganga na yule atu alokuwa anatumwa lile jiwe akalitupe akali kwamba anasaidiwa matatizo yake, akaja kwangu mimi tukaanza kuongea, yaani mganga amejivuta pembeni, tukaanza kuongea na mimi, akanambia bwana, hapa mjini hawa watu wengi wanakuwa ni waongo na kukabidhi mali zangu hizi hapa, na kukabidhi mali zangu hizi hapa, na kwenda kule kunanimu kufanya dawa. nitoporudi kama ni kweli, nitakwambia kumbe mimi naingizwa kwenye mtego mkubwa sana uliokuwa siuelewi. mm huo mtego kwamba nikaambiwa kwamba nizuilie vitu vyangu. Yule jamaa akanipa simu, akanipa saa, akanipa pesa nyingi nyingi, sikujua kiasi gani, lakini zilikuwa zinafika kama shilingi elfu thelathini mpaka shilingi elfu arobaini mm -hmm. Akanikabidhi na simu simu na vitu vingine mm -hmm. kwamba akenda kule, wakati anaondoka anakwenda kule kutupa jiwe, mganga akarudi kwangu mimi akanambia, bwana yule ana matatizo makubwa sana, lakini nimempa pete ya bahati nimempatia pete ya bahati. Hiyo pete ina chata ya simba mm. ya dhahabu. Kwa mei yule atapokwenda kule atarudi na pete ya dhahabu. Na hapo wakati anaondoka aliambiwa na mganga, ukenda kule ukirudi hapa usilizungumze lo, jambo lolote ulolipata. Mm. Wakati anaondoka mganga akanambia, mimi yule akirudi atakuwa amepata pete ya dhahabu. Na kweli alipokwenda kule akalirusha lile jiwe na mwangalia yuko kwa mbali. Akalirusha lile jiwe akokota chini kitu na akaanza kurejea. Na alipofika pale alifurahia sana. Na mimi mpaka nikamshangaa. Akaanza kusherekea kwamba mganga nimepata pete. Ni... Ai, sema kupata pete mimi nikashtuka. Nikasema yule kweli ni mganga, kwa sababu anaondoka hapa akaambiwa asiongee kitu chochote mm. na alivyorudi kule alivyoongea na mganga alivyoniambia akirudi atapata pete na yule mm. nikaona ndo vile vile mm. Ah, huyu ndo mganga kweli na anaotibu marais ndo huyu mm. Sasa kinachofuata kwamba zamu yangu mimi kusaidiwa mm. kipindi hicho na wiki mbili tu nimekopeshwa baskeli mm. Fonex mpya mm. Nimepewa deli la skirimu lilikuwa lina kipindi kile lina thamani ya karibu shilingi elfu arobaini mm. Deli mkubwa sana linaingia skirimu nyingi sana mm. Jipya kwa maana nimekaa pale nimeuzauza na nilimeshauza kama kama shilingi elfu kumi na mbili hivi mm. na chostiki zile wanasema rambaramba ramba zile za watoto zimo kidogo mm. Kwa maana nilipoona vile kwamba na mimi ikawa zamu yangu hapo sasa, ikawa zamu yangu mimi kupewa dawa ili kuondoshwa matatizo mikosi na nani mikosi na uharibu, uharibifu wa pesa, kwamba ninapopata pesa kwamba nikisema ni lengo langu nikanunue shati, ile pesa haiwezi kufikia kiwango kile nilokipanga, inakutana na matatizo mengine, inaitumia na inaisha. Mm. Kwa maana ilikuwa kwamba kila siku zinavyokwenda matatizo yale ninashindwa kuyatatua kutokana na kiwango ninachokitaka hakipatikani kabisa. Kwa maana nikajua kwamba hapa mimi nishaokota dodo ndani ya mnazi, kwamba huyu mganga atanisaidia. Mm. Ni kweli na mimi nikamwendea yule jamaa, sawa bwana, huyu na mimi zamu yangu sasa. Na nilivyoambiwa kwamba bwana, na wewe nenda, ukenda kule ukenda kule na wewe utochokiukuta chini chochote, rudi nacho, usiongee chini chochote, chukua ili jiwe, nenda nacho. Sawa, kabla sijenda nacho, kabla sijenda nacho nikafanyiwa mazingaombwe fulani, hata kama itakuwa wewe ndugu ndugu mwandishi au ndugu mtu yoyote yule alokuwa hajawahi kukutana na matapeli lazima atapeliwe. Mm. Nilikutana na utaalamu mmoja wanasema wanakutoa moshi au nywele tumboni mm. wanakutoa moshi ulorogewa au ulofungiwa au nywele zilizokuwemo ndani ya tumbo mm. na kweli hivyo vitu vilinitoka mheshimiwa. Walifanyaje? Eh, jambo la kwanza waliniambia kwanza, wewe una maradhi tumboni mwako mm na marazi tumboni kwangu. Kweli nilivyokuwa wakati, unajua sisi binadamu hukai mara kwamba unasikia kwamba kama ulikuwa unakula vyakula nani tumbo linakuwa linaumauma nini, kwa maana wanavyokuunganishia na kwamba una marazi tumboni, unajua yale marazi yanasababishwa na na ugonjwa huo wanautaja. Inawezekana ni kweli, na mimi nikaamini kweli kwamba kumbe sio kweli hivyo bwana. Wakanionyesha utaalamu mmoja kwamba akanambia kwamba ndani ya tumbo lako kuna nywele mafungu saba umefungwa, alafu una moto umefungwa kwa nywele, umefungwa kwa moto. Mm. Nikaambia naam, nimefungwa kwa moto, kwa nimefungwa kwa lakini kutokana mimi ni mtu mmekutana na mimi, mganga anaongea hivyo kwamba umekutana na mtu mimi karimu na umuhunu, una bahati kubwa sana yani mm. ya kukutana na mtu kama mimi hakuna. Yani hapa nikisikika tu Dar es Salaam nzima watu watakuja. Kwa hiyo mimi nataka kusaidieni bure, nataka nikukuonyeshe kwamba umefungwa kwa moto na moshi mm. na nywele kwa maana yule mganga akaniambia kwamba kitu cha kwanza kabla sijaenda kuitupa jiwe ili niweze kupata pete na mimi niweze kuondoa nuksi matatizo na iweze kunisaidia nika nikaambiwa kaa hapa nikaambiwa zunguka zunguka tafuta kikaratasi mm. cheupe na kutokana na kipindi kile Dar es Salaam hakuna mambo ya yale ya usafi usafi hauja usafi haujaanza kuenea, kila sehemu ilikuwa makaratasi ma maboksi nini nini hapo machupa chupa nini. Sikuhangaika sana, nikazunguka hapa na pale, nikapata kikaratasi, kupata kikaratasi kamletea kile kikaratasi, akakichana akakichana kidogo sana ukubwa wa nchi nchi kinchi kimoja kama ka nusu kidole kama nusu kidole hivi mm. basi bwana ile kikaratasi akakikunja kunja wakati anakikunja kunja mimi nakiona kabisa kile akanambia hichi kikaratasi hichi ndicho unatetukiwa ukiombee matatizo yako Mm. Mganga kile kikatasi baada ya kukunja kunja akakiombea akaongea maneno yake ya kiganga ganga, lakini sio ya nani ya kitisho vitisho tisho tu kamgambele mama koko mtoto mkoko, yani yasoeleka eleweka tu <laughs> eh. Kwa maana hiyo hapo bwana, yule mganga akanambia, na wewe chukua hiki kikatasi kiombee matatizo yako yote yatoke. Ni kweli mimi matatizo yangu nika nikaomba pale, baada ya kuomba Nikaanza nikaambiwa kwamba ukishamaliza kuomba hicho kikatasi kitie mdomoni ukitafune. Mm. Kumbe sasa mimi kile kikaratasi wakati napewa yule mganga anakuwa na vikaratasi viwili tofauti. Mm. Anakuwa na vikaratasi kile alicholichoenda kikiokota kiki, kiki, na na kikaratasi kama kile cha kwake. Mm kama kile lichokiokota ukubwa ule ule mm. wa ni, nani futi mo, nani nchi moja mm. anakuwa anakieka kwenye pacha za vidole anakibana hivi mm. kwa me hata mtu atapokuonesha hivi na nini kukikiona hapa inakuwa vigumu sana kwa sababu ni kidogo sana. Mm. Anaweza kukuonyesha bwana na nini? hamna, hamna kitu akakichukua kile kikatati chako akakiombea ombea akakipuliza puliza akakwambia haya bwana hichi kikaratasi kitafune ukikisha kitafuna omba matatizo yako yatoke wakati anakichukua ana, ana, kile kikaratasi kunjwa kunja anakisugua ana, ana sugua anakidondosha kile kikaratasi nipo nipo mimi pale mbele, anakijilongezea kwa mazingira yote ili ni mimi nisi, nisikione. Kwa maana kile kilichokuweko mkononi anaendeleza kukiombea na kunaniwe. Kile kilichokuweko mkononi kwake kinakuwa kikaratasi kimewekwa nywele za binadamu kabisa, kimechukuliwa nywele zikawekwa kwenye kikaratasi zikakunjiwa kunjiwa, kwa maana zikatiwa hapa. Kwa maana kile nilichokwenda kuyokiokota kinatupwa chini, ninapewa kile chenye nywele Mm. Kwa maana mimi nilipochukua kile kikaratasi ninajua ndicho kile nilichokwenda kukiokota na kile nitikikitafuna ndipo matatizo yangu yatatoka. Na nikakitafuna kikaratasi nilipopewa kwamba napewa nikakitafuna, lakini mwisho wao wa karatasi unavotafuna karatasi, tunajua linapopata linokutana na maji linakuwa linalainika, mm. linakuwa kama uji sasa, mm. lakini nywele nywele itie mdomoni hata siku mia haitafuniki mm. haitafuni haitafuniki baada ya kutafuna lile karatasi kufikia mwisho karatasi lile nikaanza kukutana na nywele mm. kukutana na nywele bwana hii natema hivi nakuta nywele nyingi sana. Hapo ndipo aliniteka kiakili, sielewi kinachotaka kuto, kutokea, kumbe mimi nataka kuibiwa. Mm. Kweli pale nilipotafuna ile katasi nilipotoa, nikaonyeshwa matatizo yangu, kwamba nikaambiwa kwamba bwana, wewe umefungwa mafungu saba ya nywele na moto. Hapo hapo mganga hakuacha kuna niu, lakini akanambia bwana, nitakusaidia bure mm. kutokana wewe unapopata vi, vipesa unakuwa unavitumia pasipo na malengo. Kwa maana hili jambo nitajaribu kuondolea Nikasema mganga, asante nitashukuru nita kwa maana mganga akafanya fanya fanya mambo yake, ikawa mambo ile ya kwenda kule kwa yule mama alosema kwamba amemtibu mwanawe amemtibu mwanawe alikuwa mlemavu tumpeleke na kule tukifika atatupa ujira wa elfu tano kwamba ikawa tumekatiza tunapata matibabu sisi kwanza kwa pili wawili pale. Mm. Wakati tunafanya hivyo mimi sijui kwamba yule nilokuwa naye pale ni mwenziwe. Mm. Mimi najua kwamba ni yule amemkuta pale pale njiani na akamuuliza kama mimi. Mm. Kumbe yule ni ni mwenzio na wako kitu kimoja na wanafanya jambo moja moja wanalijua kwa wananiuhalisia. Basi pale nikaoneshwa jambo la pili, na jambo la pili, kama wewe ndugu yangu, kama hujawahi kukutana na matapeli mm. ni lazima wakutapeli. Jambo la pili, jambo la pili, walinitoa Moshi mm. walinitoa Moshi na nikauona kwa macho yangu dhahiri kabisa. Waliutoaje na wapi? Moshi huo waliutoa tumboni hmm waliutoa tumboni. Mimi hapa nimevaa fulani, nikavuliwa shati likabaki tumbo. Mm. Tumbo linaonekana kama tumbo. Lile tumbo nikaambiwa nitie kitu cha aina ya majimaji. Mm. Nikachukua kwa sababu mimi nilikuwa nauza chostick, nikaenda pale nikafuata kupata majimaji yale nika nikajibandika tumboni. Mm. Mganga alipokuja akaanza na nini hana kitu. Sasa naomba matatizo yako, kuna maneno akayasema, hayo maneno hayana mwanzo wala mwisho na hayana, hayana mfumo wa kusema kwamba anataja kitu fulani. Yeye ni mtu wa kuongea na lile neno analoliongea huwezi kulijua. Mfano, mimi nikianza kusema kama gambiri mama koko butiri bukoba uto butiri ugonjwa nyumbani, yani utakuwa huelewi kitu gani. Mm. Unajua mimi huyu anaita mashetani au anatibu ana, ndo ananitibu. Mm. Ni kweli Akafanya hivyo kwa dakika kama tano. Mm. Akanambia sasa, kijana, funua shati mm. nikuoneshe matatizo yako. Na kweli mimi nikafunua shati nikaika maji maji. Kitendo alichokifanya akachukua mkono akanionyesha mkono kabisa mweupe hauna kitu chochote, akanionyesha mkono wangu umeona huu? Eh, nimeuona. Una nini? Hamna kitu. Nikaona haya. Sasa funua shati. Na nilipofunua akaanza kuchukua vidole vyake akaanza kunisugua kwenye tumbo langu. Mm. Pindipo alipokuwa anasugua mm. ndo moshi unaanza kutoka kama unavyoona unatoka kwenye kuni au mvuta sigara, anavyovuta sigara moshi unauona, na pale alipokuwa ananisugua moshi nikawa nauona kama kama kama ulivyo live mm. ndipo hapo nikaamini kweli huyu ni mganga wa kweli. Ndipo hapo alipopata nafasi ya kuniibia kiulaini. Wakati huo moshi unatoka nini kinatoa moshi? Ehe, kitu kinachotoa moshi baina ya mkono wake na mkono wangu. Lakini baada ya kukaa siku nyingi hapa Dar es Salaam Nikagundua ule moshi unatengenezwa vipi na unafanyiwa vipi baada ya kutapeliwa, kujua kwamba bwana, mimi nitapeliwa na wale walifanya moshi vipi nini. Unajua kitu ukishafanyiwa lazima baadaye utakuja kijua kwamba kinafanywa vipi. mm -hmm. Kwa maana pale mimi nilipofanywa vile nikaona kweli hawa ni waganga, basi haya nikawa nawasikiliza. Kilichofuata sasa Mm. Hmm. Hapo kilichofuata ni maumivu makubwa sana walinipa. Kwa sababu sina hata wiki ndani ya kazi ya kuuza chostiki mm. au wanasema kwa jina jingine lambaramba. Mm. Sina hata wiki. Pale kufika bwana nikaambiwa bwana kutokana na wewe una matatizo mengi kwamba na wewe tunakutuma uende kwenye njia panda alikokwenda mwenzio. Ukenda ukichukua jiwe hili tuliliombea, ukenda kulitupa, ukifika ukilitupa tu, ukiangalia chini chochote, kwamba utakutana na kitu, na hicho kitu ukikiokota usimwambie mtu yoyote mpaka unafika hapa. Mm. Ule umbali waloniekea kwamba wanakoenda kutupa lile jiwe, nafikiri una unatumia umbali wake hapa, yani tuseme una uwezo wa kwenda kama viwanja vya mpira viwili mita mia mbili mita 200 mm. ndo ilipo njia panda kwa maana ila kutokana na ile njia ni barabara mm. mita mia mbili unamuona mtu alipo na ile barabara imenyooka mm. unamuona mtu eh. alipo yule haya kwa mae, kwa sababu ninamuona sina wasiwasi nika nikaenda zangu na mimi nikapewa jiwe langu kabla sijaondoka kupewa lile jiwe nikenda yule mwenziwe yule mm. alotumwa mwanzo mm. alonikabidhi vitu vyake mm. na akanambia watu wengi sio waaminifu mm. kwamba niwezi kumchungia vitu vya, vya kwake mm. yeye anakwenda kule mm -hmm. na mimi nikafanya vile vile anavyofanya yeye kwamba bwana mpaka sasa hivi baskeli yangu yapo deli langu la askerimu ilo hapo, na pesa zangu ni hizi. Ah, kabla sijatoa pesa nikaambiwa kwamba hautakiwi kwenda na kitu chochote cha chuma. Nikaanza kutolewa mkanda, nikavua mkanda, ulikuwa na asili ya chuma chuma. Nilikuwa na simu, nilikuwa na simu vile, nilikuwa na simu ina asili ya vyuma vyuma kwa maana nikaacha pale kulikuwa kuna senti hizi shilingi mia mia kwa sababu kipindi kile nakumbuka chostiki tunauza shilingi mia shilingi mia au shilingi shilingi hamsini mm -hmm. shilingi nilikuwa na makwenzi mengi sana nimeajaza na noti mm -hmm. kwa maana nikaambiwa hauruhusiki kwenda na kitu chochote cha chuma mm -hmm. sawa lakini wakati nafanya vile moyo wangu ulipiga pa Nikasema najiuliza mwenyewe kwa mbona kama hawa matapeli? Mm. Lakini hapo hapo nikasema naomba Mungu haya, lakini sio tapedia. Basi mimi nikachukua kilele jiwe nikaanza safari ya kwenda kule kwenda njia panda. Mm. Na kwenda njia panda bwana, kabla sijaondoka nikaambiwa bwana mkubwa, kwenda huko, unapochukua hilo jiwe usije ukageuka nyuma mpaka unafika ulipokusudia na unalitupa hilo jiwe. Na ukitupa jiwe ukishalirembea usije kigeuka nyuma kule ulikorembea mpaka unarudi huku. Eh? Ni hivyo. Sawa, kumbe mimi mwenziwe sina habari kama nataka kuibiwa, najua ndio nafanyiwa dawa. Nikachukua lile jiwe, nikaondoka nalo twa twa. Wakati ninaondoka, Kumbe wenzangu kule wanakusanya vitu na vitu vyote, mabaskeni, ikachukuliwa baskeli na chastiki zake, pesa nini nini, wanaondoka zao, mimi nakwenda na wao wanaondoka, na kwa sababu washanifunga na vitu vya naniu vya kichawi, na najua naamini ni uchawi kweli mm. Naamini ni uchawi kwamba sikugeuka nyuma kweli mpaka nafika mm. Kitendo nafika, narusha jiwe, nikiangalia chini hapa na mtu, nageuka hivi nakuta hapana mtu hata mmoja, wale watu wote washapotea. Mm. Mm-hmm. Nikajishika kichwa kwamba nikagundua kwamba nimeibiwa. Mm -hmm. Nimeibiwa eh, nimeshaibiwa. Nikaanza kukimbia kutoka mita mita mia mbili mpaka nilipofika nilitumia kama dakika nne mpaka tano mm. Lakini hata nilipofika pale hakuna mtu wa nilomkuta wakati nakimbia alipita mwanajeshi na baskeli, nilifikia hata kumwomba lifti ili niweze kufika haraka niweze kufika haraka pale sehemu ya tukio nikawafumania nikawafumanie wale watu, lakini nilipofika sikukuta mtu hey! baskeli nime ni, yani tuseme ni, nime, nimepewa nitailipia kidogo kidogo mm. yani ni siku ya pili tu baskeli mpya naibiwa na deli lake jipya, chostiki jipya, yani zote nikaibiwa. Nikaona hapa sitaki kuonekana mjinga, nende kituo cha polisi mm. Nikaenda kituo cha polisi, nakumbuka kipindi kile nikatoka hadi Karia, wapi ilikuwa Kariakoo ile mm. Nahisi Kariakoo, Kariakoo nahisi Nilipofika kule nikajielezea kwamba bwana, mimi nimeibiwa, lakini kutokana na ugeni wangu na ile nilivyoibiwa nilishindwa kuelezea kwamba nimeibiwa kwa aina gani. Mm. Nilitapeliwa, nikashindwa kuendelea hivyo. Nilipofika polisi, nilipoulizwa kwamba nikasema mimi nilipofika nilipigwa kigongo, kilikuwa cha baridi sana, nikaibiwa nini, nikaandika pale habari polisi walipoandika, wakanipa rabi, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani Nikenda kazini nilikuajiriwa, nikasema nimeibiwa, mm. nikafanya kazi nyingine, nikawa fundi fundi fundi TV, fundi redio. Nikaenda kujiunga na sehemu moja, walikuwa wanatengeneza tengeneza TV, redio mitaani, lakini mtu tukafungua, sio fundi rasmi mm. wenyewe wanaita ni mjanja mjanja mm. Kuna baadhi ya vitu anavijua, kuna vingine havijui, vinamshinda. Kila mmoja ndio hivyo, na mimi nikenda pale nikajaribu kujifunza funza zaidi ya kama miaka miwili hivi nilifanya ki, kitu kile mpaka nikajua, lakini kutokana na mfumo wa maisha kila sehemu mtu unakuwa unakwenda unakuwa. Ile kazi mimi niliachana nayo na kuachana na kazi ile nikawa kwamba ni muuza maji ya madumu Nimechonga toroli nauza maji ya madumu. Nimefanya kazi ile kwa muda takribani mwaka mmoja na nusu, nikaachana nayo kwa me, kazi hizo zote niliziachana nazo mm. Nikawa nakaa nyumbani pale. Baada ya kukaa nyumbani kwamba ha, hali ilishakuwa ngumu, babangu mimi alikuwa mfanya biashara, akiondoka anaweza akaondoka miezi mitatu hajarudi pale nyumbani na akirudi hakae hata wiki. Kwa maana ilikuwa kwamba mimi ndo mtoto mkubwa wa familia ile, kwamba ilikuwa majukumu mengi madogo madogo nayashughulikia mimi. Kwa maana ilikuwa ni mtu wa nyumbani kwa ukweli. Kwa maana nimekaa pale na maisha haya toka naanza kuuza chostiki mpaka nafikia kwamba na umri karibu wa miaka nilikaa karibu mia, umri wa miaka ishirini pale toka na miaka kwenye maji e, hapo bado sijazama kwenye maji Baada ya kukaa muda wa miaka ishirini pale, babangu mimi ilikuwa Dar es Salaam kipindi hicho, maji wanaita Dawasco sijui nini, ilikuwa kwamba maji shida nyumbani kwetu. Mimi tukavuta maji, ikawa tunauza maji ndoo shilingi mia nikaamua kujishirikisha na kuuzaji wa maji pale mm. nikauza maji pale si chini ya miaka miwili au mitatu nilipouza maji pale kuna pesa kadhaa nilikuwa nazitoa kwa mama yangu kuna pesa kadhaa na mimi mwenyewe najiwekea mm. zile pesa zilifika kufikia laki mbili mm. Nipo, nilipopata laki mbili wakati alipokuja mzazi wangu Akanambia sasa ni muda wa kwenda kufanya biashara, sitaki ukae nyumbani hapa, wewe ni mtoto wa kiume na ushakuwa me hapa, sitaki ukae nyumbani, twende. Baba yangu mimi akachukua jukumu la kuniondosha mkoa wa Dar es Salaam na akanipeleka mkoa wa kusini kwa Wamakonde wanasema Mtwara. Huko Mtwara nilienda kuanza kwenda kuanza maisha mapya ya biashara. Baba alivyoniambia kwamba bwana, sasa hivi wewe inabidi ukafanye biashara Mtwara, tuondoke Mtwara. Nikamwambia sawa baba, mimi sina tatizo, twende. Mm. Tukakaa baada ya wiki moja pale, aliporudi akanambia haya, sasa tuondoke Mtwara ndo kwanza mara ya kwanza kui, ku, ku, kuangalia ku, kupita mkoa wa kusini kwenda mkoa wa kusini Mtwara. Mm. Nimeondoka pale tukaanza kwenda zetu Mtwara. Tulipofika Mtwara kule tukafikia nyumba, yani hiyo nyumba tuliofikia mm. ina jamii ya watu fulani, ya watu kutoka sehemu fulani. Ehe, watu nilofikia nyumba hiyo ilikuwa haina wa Makonde, ina watu wa, wa kutoka Zanzibar visiwani, wengi walikuwa ni Wapemba mm. kwamba wamekodi nyumba nzima na wameweka nyumba kwamba hiyo wanafikia wafanya biashara wao wote wanaojuana kwamba watu wa kutoka sehemu fulani wanafikia hapo, na kweli na tulipofikia pale tukakaribishwa ndani, nikapelekwa sehemu ninapotaka kulala, nikaweka mabegi yangu, tukaanza kukaa pale. Unajua sehemu kwamba ukishafika kwamba mgeni huwezi kuwa kwamba ndo kila kitu unakuwa unazunguka una Nikakaa pale ndani ya zaidi ya wiki moja. Baada ya kukaa pale zaidi ya wiki moja, mishe mishe za pale zilikuwa zinafanyika kwamba za watu wale tuliotoka Pemba, kwamba ilikuwa ni kuuza mafuta taa kuuza vitu vinotoka Zanzibar, kuuza vipolopolo hivi, kwa sababu kule vipolo, vipolo viloba wenyewe wanasema vistafleti vile magunia yale mm. kwamba kule Mtwara ilikuwa kwamba ni misimu ya korosho, haya magunia yanakuwa yanafanya biashara sana, kwa maana wengi wao walikuwa wanapeleka yale, lakini hata hivyo wengine walikuwa wanavuka nje ya Tanzania kwenda Msumbiji kutafuta biashara nyingine mm ha, kufikia muda mwaka nafikiri elfu, karibu elfu mbili ile mwaka elfu mbili ndipo mimi nikaanza kupewa msingi, kuongezewa msingi na mimi nende Mtwara, nende Msumbiji kwenda kuchukua mafuta. Hayo mafuta ilikuwa kwa ukweli siyo ya halali, tunakwenda kununua halali, lakini kutokana Tukija huku tunapita kwa njia za panya, hatushushi bandarini, tunashusha bandari bubu. Mm. Tukishashusha bandari bubu kwamba tunaenda kuuza vijijini kwa gari. Mm. Kwamba hizo ilikuwa ni mfumo wetu wa kimaisha wa kimaisha kutafuta riziki ya kula kwa muda mrefu. Nilikaa Mtwara zaidi ya miaka saba. Mm. Mafuta yakiwa ni aina gani? Mafuta ilikuwa ni mafuta ya aina ya mafuta ya taa. Wakati kipindi hicho daraja la Rufiji sijui wanasema kule kule Rufiji kule kulikuwa daraja bado. Mafuta yanayotoka Dar es Salaam yakifika Msumbiji nani Mtwara yanauzwa lita mia saba. Mafuta naenda kuchukua Msumbiji nilikuwa ninauza lita mia tano. Kwa maana nilikuwa wafanya biashara wengi wa, wa haramu walijiingiza kwenye biashara hizo, hata na mimi nilikuwemo kwamba tunafanya biashara hizi. Tumefanya miaka zaidi ya mitano mpaka saba mm. biashara zile kutokana na muda mrefu nimefanya biashara, ikawa nishakuwa mzoefu, najua kila kitu. Mzazi wangu mimi nikatengana naye, ikawa kwamba kila mmoja anafanya biashara na ya kwake. Mafuta ya taa uh -huh. nilikuwa nauza pale pale kwa, kwa lita yani Nikauza pale chini ya miaka miwili. Baada ku, kuongezewa mtaji na mimi niliondoka na kiasi kidogo cha pesa huku Dar es Salaam. Nikaongezewa mtaji pale. Ikawa kwamba na mimi nina uwezo wa kwenda Msumbiji kwenda kuchukua mafuta ya taa. Na kweli baba yangu akafanya hivyo kwamba kuna pesa zake kidogo na akachanganya na za kwangu. Tuka nikawa nakwenda Msumbiji nakwenda Msumbiji nachukua mafuta narudi Tanzania nauza, nakwenda Msumbiji nachukua Tanzania narudi nauza, kwamba ikawa mfumo ni huo kwamba yakiisha na kwenda yakimaliza na yani ni hivyo. Nimekaa pale takriban miaka miwili. Safari ya kwanza ya kwenda Msumbiji ilikuwa ndo havo Safari ya kwanza ya kwenda Msumbiji bwana haikuwa na mitihani mikubwa, tulikwenda kawaida na tukenda tukapita migration, lakini tulipopita kule, kwa sababu sisi tulikuwa hatuna passport za original, tuna tunakwenda pale tunakata pasipoti za muda mchache, yani ni mfupi. Unapewa karatasi kwamba unaruhusiwa kwamba kuingia Msumbiji kwa muda fulani, kwa muda miezi mitatu au mwezi mmoja na unalipa kiasi kidogo cha pesa kama shilingi elfu thelathini au mpaka elfu ishirini unaenda kufanya shughuli zako na kurudi. Kwa me, safari ya kwenda Msumbiji kwa mara ya kwanza haikuwa na matatizo, lakini baadaye ilikuja kuwa na matatizo. Hmm. Nilikwenda Msumbiji kule tukafanya biashara. Baada ya kuzoeleka Msumbiji kule, ni kwamba si unajua, mtu ukishazoea kwamba utakuwa kwamba unakwenda kila siku, kwamba ushajua kuna siku mkaona kwamba mimi nitakuwa napoteza pesa kwa sababu kila baada ya wiki nakwenda zangu Msumbiji na wiki hiyo hiyo haimalizi, mimi nisharudi. Kwa maana nilio nilikuwa na na na, na, na niu, najilinda kutokana na kile kiasi kidogo cha pesa kwamba hichi kiasi kidogo cha pesa kwamba nikiwa nakitoa migration kwenda kulipia karatasi shilingi elfu thelathini au nani zile gharama za kuingia mle Msumbiji, kulipia kiasi kikubwa cha pesa, na mimi naenda kukaa siku mbili tu na kutoka. Hilo jambo likaniingia akili kwamba nsilifanye kutokana nishakuwa mwenyeji. Nilikuwa na pale pale nikishatoka nikishafika Tanzania nikishavuka nikiingia upande wa Msumbiji sifiki migration. Pale pale bandarini natafuta natafuta mtu ananipitisha mwituni Mwituni kwa maana ya msituni. Yaani napita msituni. Mm. Naikwepa migration ilipo na kwenda mbele kwa mbele kwenda kusubiri gari naingia njia za panya tunasema wenyewe. Wanasema njia za panya. Mm. Ni kweli nilikuwa nafanya zile vile mara nyingi sana, si mara moja wala si mara mbili kwamba nishazoea. Na nilikuwa na kipindi hicho mwaka elfu mbili napita na pesa nyingi sana kutokana na utoto, sielewi. Naweza nikapita na milioni tatu na nusu mm. nimezitia kwenye mifuko humo, nakwenda kununua mafuta mm. na ninapita mwituni kwa kuepusha shilingi elfu thelathini kwamba huo mheshimiwa, si ni utoto mkubwa sana huo <laughs> <laughs> na huko msituni kuna majanga ma, kwa sababu msitu wa Msumbiji ni mkubwa sana na unatisha mm. haujaguswa hata kidogo. Kumbe kuna wanyama wakali, lakini ilo jambo nilikuwa silijui, silijui na silifahamu mm. na kweli nilikuwa nikipita pale nishazoea. Iko siku niliwahi kupita na mtu mwingine tofauti mbali, yule anaonivusha Mm. Nishazoea nikishafika Msumbiji upande wa pili nakwenda na, napanda gari nalipia migration naondoka zangu, lakini siku hizo nilikuwa napita kinyemela nakata na kata msitu na ukata msitu na ikwepa migration naenda kutokezea mbele ya barabara naenda zangu. Kwa maana siku moja niliwahi kupita Msumbiji, hakuna kitu kizuri kizuri kizuri au mnyama mzuri wa kumfuga kama simba mtoto. Eh? Hakuna kitu kizuri kizuri kwa kumfuga, siji uchukue mbwa wa aina gani, siji uchukue nani, lakini simba mtoto ni mnyama mzuri sana wa kumfuga kwa bina. Yani hata kama utamwona simba mtoto, mtu yeyote atampenda sana simba kum, kumfuga awe kama mnyama wa kufuga. Nilikwenda kupita msituni na mwenzangu, tunakimbia yani kwa sababu wenyeji wa kule wanaujua msitu, lakini sisi wenyeji we wageni hatujui. Mm. Ukishaingia ndani ya msitu ule, wanaingia kwa masaa yao wenyewe kwamba bwana eh, muda fulani unatakiwa msitu ndo upite, kwa muda fulani hutakiwi utembee. Muda gani na muda gani? Muda huo kwamba unatakiwa msitu upite muda wa kipindi wa, wa jua kali sana, unatakiwa upite msituni. Likiponga jua au kwamba jua hakuna, hutakiwi kupita msituni na utakutana na wanyama. Kwa nini? Ehe, wanyama inapofika jua kali mm. hawatembei, wanajificha mm. kwenye machaka makubwa na sehemu zilizokuwa zina vivuli, hawatembei. Kwa mbali pale tunapata muda sisi binadamu wa kutembea, lakini jua likipunga wanyama wanatawa na wanatafuta riziki na mnapita mkikimbia, na tunapita na jua kali tunakimbia, kutokana ule msitu umefunga, alafu wanyama wengi, kwa maana haitaki kupoteza muda mm. kwa maana tunapita tunakimbia si chini ya dakika ishirini mpaka thelathini mm. tunakimbia tu kwa kuikwepa migration na kuisave ni shilingi elfu tu. Unajua tena akili za kitoto kwamba nakwepa shilingi elfu thelathini. Yule anoni anonipitisha na mbio mule kwenye miti, naenda naenda kumpa shilingi elfu kumi na tano wakati kunipa migration ni shilingi elfu thelathini ndio inanipitisha mtuni. Ni ule ni ukosefu wa akili kutokana ni utoto. Mm. Kwa maana nilifanya vile takriban ya mara hata kumi hivi, lakini kuna siku moja hiyo ndo nikakutana na Simba Simba, Simba mtoto ya, yani Simba watoto wa Simba yani mm. tumekwenda tunakimbia tunakimbia mwenzangu iko mbele anajua njia mimi nafuata nyuma na begi langu kwa kwa kwa, kwa. kama tuko kwenye mazo hii kwenda mbele kidogo nikamwambia ah, subiri subiri nimeona kitu nageuka nyuma na wakuta watoto wa simba wawili wazuri yani hakuna mnyama mzuri mzuri mzuri kama mtoto wa simba akiwa mdogo eh? Wale wanyama wakanivutia vibaya sana, nikasema hawa paka mimi siwaachi, nawachukua. paka? Nikajua hawa ni paka e. Tena hawa paka wa Msumbiji, mimi siwaachi hawa, nawachukua ah. Lakini yule jamaa loka ah, alinipigia ukenja mkali sana sana, akanambia we, achana na hivyo, sio paka hao, simba na mama yao yupo hapo hapo, ukiwagusa tu mm yuko juu ya mwili wako, tuondoke. Kwamba kitendo alichonambia hao ni simba na mama hao yuko hapo hapo na ule msitu ulivyo. Hii bwana we, ikaanza yani mikojo haitaki kutoka, yani kukimbia siwezi, natetemeka mwili mzima, kwa maana ikawa nakimbia huku kwa kutetemeka, sina tena balansi ya kunaniwa eh. Tukaenda zetu kimbia kimbia kimbia kimbia mpaka tukakutana na barabara. Hilo barabara sio kwamba limewekwa lami, ni barabara tu la msituni limepita lami, na unaweza kukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, zikapita gari mbili tu, hakuna mtu yoyote. Hatari. Ni hatari tupu tupu tupu tupu. Kwa maana huko wenyewe wanatembea na gari kutokana na msituni kwa nyama wengi. Hmm. Basi mimi nilipofika pale, tulipofika kwenye ile njia ya kupita gari, akanambia bwana, sasa hivi nimeshakufikisha hapa, naomba ujira wangu. Kutokana na naniu, mimi nisha nishaambia wale watoto wa Simba kwa mimi pale nikawa tena sina amani tena, na niko peki yangu niko yeye anarudi kule kule mtoni tulikovushwa, ana kwenye huo msitu, kwenye msitu. Uh -huh kwamba anarudi tena kule kule, ananiacha mimi pale nisubiri gari mpaka gari ijaze watu walovushwa huko, walopita migration, ikipita pale na mimi nidandie niende. Mm. Mimi nimepita njia za payanya, sijagonga visa wala nani mihuri ya nani kwamba kulipia kwamba nimeingia nime kihalali. Kwa mimi nikakaa pale msituni kwa muda dakika ishirini mpaka thelathini, naogopa tayari mwili wote unatetemeka nikikisikia kijani tu kimeenda nikataka basi roho yangu nikakaa pale nikaona hata sio kweli, hapa nitaliwa na simba muda sio mrefu. Nikachukua jukumu la kupanda mti juu ya mti, <laughs> nikakaa pale kwa sababu gari kule mpaka ijaze abiria mm. mpaka kufika pale si chini ya nusu saa. Mm. Nikaamua kupanda juu ya mti nikakaa kimya, kukaa kukaa, gari haziji, kukaa gari haziji. Hii kwa mbali jioni saa kumi na moja tena hiyo mm. nasikia gari kwa mbali. Unajua tena ukiweko msituni mm. gari hata hiyo iko unaisikia hiyo inakuja. Nikasema gari inakuja, alhamdulillah, hapa itakuwa. Wakati gari inakuja mm. kumbe ile gari imepakia maaskari wa migration wanatoka zamu wanaingia wengine ah. Hapo sasa kilichotokea uh -huh. hey bwana we, gari inakuja kufika pale nikajitokeza nikatoka kwenye msitu nikajitokeza, yule dereva akaniona, lakini baada ya kuniona dereva akaniwashia mwanga wa taa kali sana, sikuelewa nini. Aliponiwashia taa mwanga kali, nikasema kuna nini, nikarudi tena msituni. Kumbe ile gari bwana imebeba wale maaskari wanaolinda mpaka Mm. Wamo wawili ndani ya gari na mabunduki yao. Mm. Na mimi huko nilikotoka nishapita boda, nishakutana na simba, watoto wa simba wale wadogo wadogo, na ni mpaka hofu imeniingia kwamba muda wote ninaweza nikakutana na mnyama mkubwa akanizuru. Mm. Kwa mei pale nikarudi tena msituni. Aliponipigia taa zile nikarudi msituni nikajilaza kwenye matuta. Hi, nikasema hata si kweli. Hapa nikilala kwenye matuta, gari ikinipita Mwendo wa kutoka hapa mpaka kufika barabarani mm. ni mwendo wa masaa manne mpaka matano unatoka msituni mm. mpaka kufika barabara kuu ndo ukaanza kukuta nyumba. Ah, hiyo ni barabara ya msitu ina maana. Hiyo nilokuta ni barabara ya msitu. Uh -huh. Yaani kutoka barabara ya msitu mpaka kupitika barabara ya mawe ya serikali ya serikali ya naniu ni masaa matano. Kwa hiyo bado uko ndani ya msitu. Ndani ya msitu, msitu ule. Kwa maana gari lilivyoniwashia taa, mimi nikaona kuna tatizo, nikarudi tena msitu nikalala. Mm. Gari ina, inakuja gari iko kama kilomita mia hivi mita, mia hivi mm ukubwa wa uwanja mpira eh, wakati nalala hivi ah, moyo ukanipiga pa, nikasema je, hii gari ikinipita nikikosa itakuwaje hapa msituni na jioni hii hapa na wanyama washakuwa kale? Hapana, mimi nikainuka pale pale, nikapata akili, nikarudi tena kurudi. Akanipigia taa mara mbili, lakini alipofika pale akasimamisha gari, nikakimbilia na kapanda. Napanda nakutana na maaskari wawili wamekaa, hii nikasema mama yangu.